eskolak laureun eta irurogeta amabi ikasle inguru ditu eta berrogeta bost irakasle. Eskolak bederatzi talde dauzka aurrezkuntzan eta amairu lehen hezkuntzan gehi gela egonkorra. Azken urte hauetan, eskolak hiru lerroetatik bi lerrotara geisteko prozesuan dago. Zestau, herri langilea eta erdalduna da. Ingurune sozioekonomiko eta kultural honetan, Mila beratzireun eta larogeita iruan, eskola zabaldu zen herriko gizarteak demandatzen zuen Euskal Giroa sortzeko asmoz. Albiz ikastetzea Laskanporraz izeneko larrean kokatuta dago. Albiz auzoa nahi zuzen ere. Eta bi eraikin ditu. Batean, bi eta hiru urteko ikasleak daude. Eta bestean, eraiki nagusian, aur eskuntzako lau eta bost urtekoak eta lehen eskuntzako ikasle guztiak. Gaur egun urtetik urtera bi lerroko eskola bihurtzen ari da. Eskolako helburua ikasleak bere osotasunean prestatzea da. Hau da, gizarte, pertsona, ikasketa mailan, beraien garapen autonomora. Euskara komunikazio tresna giza jorratzen dugu. Ikasgeletan giza balioak txertatzen ditugu gaur egungo gizarteak bizitzan partaide aktiboak izan daitezen. Bai pertsona mailan, bai talde mailan eman daitezkeen anistasuna eta bakoitzak dituen gaitasun eta baloreak garatzen ari gara. Bueno, ba, gure eskolan orain duela marka da, e, IKT tresnei buruzko hausnark eta sortu zen, e, eta momentu hartan, ba, bueno, ba, argi geneukan IKT tresnak etorkizuna zirela, baina ez bakarrik etorkizuna, jada momentu hartan orainaldi bihurtzen ari, ari ziren. Hori dela eta e, irakasleok formakuntza jasotzeko beharra ikusi genuen. E, 2008-2008 garren urtean, e, ikate munduari hurbildu ikastaroan apuntatu ginen, eta ikastaro horretan batxorde bat sortu genuen, ikate tresnak ba, ba aurrera eramateko eskolan edo bultzakada emateko eskolan. Horretaz aparte, ikasleen ezagutzak e, aztertu genituen, eta irakasleok formakuntza jaso genuen. E, ikasi adibidez area erabiltzen edo posta elektroniko ere erabiltzen eta hainbat programa edo baliabide digitalak ere ikasi genituen momentu hartan. Hortik aurrera, urtero, E, ikastaro desberdinak egiten hasi ginen, buru belarri jarri ginen ikate munduan, eta urtero e, ikastaro bat egiten genuen. Gure arteko sagutzak konpartitzeko momentuak finkatu genituen ordutegian. Era horretan, ba, posiblea izan zen, formakuntza edo kanpoko formakuntza zaparte, ba, guk ere ikastea edo konpartitzea gure, gure ikate ezagutzak. Ba, 2000 amazaztin, garren urtean, zarezkuntza gelan proiektuaren barruan sartu ginen, eta proiektu hori bi urterako zen. E, beraz bai hasieratik e, bereizketa egin genuen. Sartu ginen bai aur hezkuntza, bai lehen hezkuntza. Baina esaten dut bereizketa egin genuela, ze aur hezkuntzan adibidez, arbela digitala ez da ezinbesteko tresna, da beste baliabide bat. Baina lehen hezkuntzan egoera desberdina da. Ezinbesteko tresna bihurtu da. Eta eta hori argi utzi nahi nuen, ze orain duela urteak jasotako formakuntzari esker, arbela digitala e, formakuntzari esker, ba, hasieran azteko sarezkuntza proiektuan eh, horrek erraztu zuen asko gure lana eta seguruago geuden hasieran beraz ba, ba azteko forma eroso izan zen e, antolatzeko Maiaz, antolatu genuen lana, ze unitate didaktikoak sortu behar genituen, noski baliabide digitalak, edo ikt 3 txertatu ze eh, unitate horietan, baina gero ere praktikara eraman behar genituen. Eta praktikara eramateko orduan, hobesen maiaz egotea antolatuta gure lana. Koordinaketak egiteko, hainbat baliabide erabiltzen genuen, bai kalendar, adibidez ba, ba bilerak finkatzeko, edo ere erabiltzen genuen site, adibidez maia bakoitzan sortu genuen site bat, eta gero beste zait orokor bat, proiektuaren zaitzen, eta hor linkatzen genituen maila bakoitzak egindako zait. Bigarren urterako gauza batzuk pendiente geratu ziren. Adibidez, geratu zen pendiente, eh, Eusko Jaurlaritzak emandako dirulaguntzekin, hainbat mailetan mini portatilak eskatzea. Zelenen urtean eskatu genituen bakarrik bi mailetan eta gainera bat zen lehenengo maila eta eta joan ziren eskolatik beraz eraman zituzten. Orduan bigarren urtean jaskatu ditugu mini portatilak bigarren mailatik aurrera. Hau da lehen hezkuntzako 3, lau, 5 eta 6garren mailentzako eskatu ditugu. Horretaz aparte, e, iru, irugarren mailan aurten esperientzia piloto izan dugu eta tabletekin aritu dira. Landu dituzte edukin kurrikularrak, baina tableten bidez. Eta esperientzia oso aberatza izan da, e, guztiok bukatu dugu oso pozik, orduan segurazki, datorren urterako praktikan jarriko dugu irugarren mailan. laugarren eta bigarren ziklorako zuzenduta zegoela, haiek izan zirelako tresna honen jasotzaileak. Baina prestakuntza horretan konturatu ginen baliabide asko eskaintzen zigula eta gian aurrezkuntzarako aprobetxagarria izan zitekela. Horrela sortu ziren, lehenengo pausuak Smart Notebook erabiltzen. Zaltasuri garrantzitsuena arbela gelan ez egotea izan zen. Lehen eskuntzarako geletara joan behar ginen umeak kezik eta fiziko egitera joaten zirenean. Orduan guk beraien gela kartzen genituen, baina askotan ordutegia ezena aproposena. Beste aldetik, ekoizpen falta aurrezkuntzarako eta noski arbelari digitalaren altuera. E, lehenengo urratza beldurrak izan zen, haiek ikusten zuten tramankulu handi bat, eta gainera atxamarrarekin eh, egin behar zuten lana. Gero, iruzpalau tresna maneiatzea, errotuladoreak, ezabagoma, em, koloreak, eta pixkanaka-pixkanaka ariketak eta jolasak sortu genituen. Amets! Guztio daki etxean umeek eskura daukatela gurasoen telefonoak, tabletak, ordenadoreak, Eta horregatik pentsatu genuen, arrela digitala erabiltzea, erlitzatekela izango haientzat e, hain zaila. Azken finean, lehen eskuntza heltzen direnean, tres nahau, garrantzia handia dauka gelan. Ostartea, binda, jeitsi, jeitsi, jeitsi, jeitsi, jeitsi, bai? Primeran, eta gain zakatu, klon, Hasi gine lau eta urteko geletan, hogeta hiru umeekin. Ekintza hau bikoizketak egiten genuenean antolatzen zen gehienetan. Horretaz aparte, aurrezkuntzako bigarren zikloan informatika txokoa badago. Eta horretan ere erabiltzen zen diseinatu genituen materialak. Eta beste motatako jolasak, adibidez, e, eh, utzen txoko. Bate, venga! A ver, da? Venga, Isa, dibilatu zure izena. Arte lehenengo urtea da, bi urteko gela narbela digitalaren erabilera. Eta erronka handia izan da, errutina kasi ginen lantzen. Arduraduna, makinista, e, guraldia, kanta, kolerkiak, eta gero luzatu genuen. Eta ekoizpen honetan, trazua, logika, lenguaia, aditasuna eta bar, lantzen Venga, ikez, atera! Zakatu! A ver, itxaron, eh? Adi, ze dau, jogurta, zagarra ala platanoa? Jogurta. A Primera! Egindako ekoizpena unidarte didaktikoetan eh, oinarrituta daude eta normalean egitura mantentzen da. Horrek gero lan arresteko. Adibidez, lehenengo agertzen dira beti ipuina, gero abestia, gero iztegia, gero kontzeptuak. Eta guztia sakonago lantzeko beste motatako jolasak. Internet edo tolkitetatik aterata agertzen dira. handian egiten dugu, amabos dume daude momentu honetan. Eta normalean, hogei eta hogeita mar minutuko aktibotasun saioak dira. Umeak altzatzen dira, dantza egiteko, abesteko, arbeletara ateratzeko, elkarlana ere bultzatzen da, adibidez. Bat ateratzen denean arbelera, besteek laguntza ematen diote. Eta esaten diote zer ukitu behar duen, non dagoen bilatu behar duena, ahoskotasuna lantzen da eta tresna digitalak ezagutzen dituzte. Eta esan, Lau eta bost urteko geletan saioak luzeagoak dira. E, autonomia handiagoa daukaten ez, askotan haiek bakarrik egiten dute. Egiten ditugu jolazge gehiago irakurketa eta idazketa lantzeko. Arbelean agertzen diren tresnak laguntzare gabe erabiltzen dute. Gehien gustatzen zaizkien jolasak eskatzen dituzte. Irakaslearen rola alde batetik materiala gauzatzea da. Ariketak, jolaza, kantak eta beste gauzen artean ipuin batzuk YouTubetik hartuta daude. Eta beste batzuk interesgarriak iruditzen bazaizkigu gure unitate didaktikoetan sartuta daudelako kuk gure modura egokitzen dugu mobimakerren bidez. Bestalde, arbela digitala erabiltzen dutenean gure rola gidariarena da. Itxaron, Beira eh? Begira, oso ondo! gainean gaude, ezta? Venga, oso ondo. Google Drive tresnaren bidez, zare eskuntza arduradunak eskola osoarekin konpartituta karpeta bat sortu zuen, eta han egindako ekoizpena eskura daukagu. Gume bakoitzak bere bide elektronikoa dauka, eta erabiltzen dugu gurasoekin harremanaetan jartzeko, informazioa emateko bebai. Familiei zuzendutako zait sortu genuen, eta han ikus ditzakete gela barruan egiten ditugun ekintzak, eskolako proiektu eta kanpainak parte hartzen dugunean ateratzen ditugun argazkiak, lantzen ditugun kantak eta ipuinak. Honen helburua alde batetik familiarekin harremanak mantentzea da, eta beste aldetik jakineraztea egiten dugun lana. egonkarriak eta materialak maneiatzen ditugu. Bi urteko gelan, kontzeptuak manipulazioaren eta esperimentazioaren bidez ikasten dira, baina arbela digitalarekin modu astraptuan lantzeko aukera ematen digu. Tresna ona da mundu simbolikora kontzeptua pasatzeko. Sartu iria triangelua. Oso ondo, ze koloretakoa dau? triangelu urdina. Onurak baditugu adibidez, ikasleentzat kompetentza digitalak gero eta lehenago garatzen dira, eta beste aldetik Euskarri digitala erakargarriagoa da, kontzeptu berriak barneratzeko. Irakasleentzat aukera gehiago dituzte kontzeptu berdina modu ezberdinetan erakusteko. Eta eskolaren txat, lehen ezkuntzara, eltzen direnean umeak karbela digitala, ez da izango tresna ez ezaguna ientzen. Laranja arrautzak okela. Binda, binda, oso ondo, primera! Urbilketa bat izan daiteke. E, batez ere, etxean bizi duten mundu digitalari urrats bat gehiago eman aldiogu ikasteko eta bestekin bizipena partekatzeko adibidez. Eman buelta. Eskola, D ereduko eskola da. E, gure hizkuntza proiektua garatzeko, normalkuntza proiektuan e, oinarritzen gara. E, euskera da e, komunikatzeko gure hizkuntza nagusia, baina bueno, ingelesa eta gaztelania ere e, pues bueno, berelekoa, berelekoa ematen diegu, e, iru hizkuntzen trataera bateratua izanik. Eta bueno, gure erronka nagusien artean, pues, e, euskeraren e, normal, normalkuntza, normalizazioa eta bere erabilera bultzatzea, e, eskidetza elkarri proiektua eta e, bizikazi proiektuak aurrera eramatea, ba, eskolan sortu aldiren e, arazoei erantzun hon bat eman alizateko, eta zarezkuntza e, ikate proiektua ere ba, aurrera eramatea. Ideia hau sortu zen lau eta bos urteko geletan, baina urten bi urteko gelara lusatu dugu. Erronka honekin jarraitu nahi dugu aurrezkuntzarako programazio guztiak digitalizatzeko eta eskolako lankideekin partekatzeko. Zarezkuntza proiektua aukera bat izan da hori gauzatzeko eta espero dugu urrengo ikasturtean jarraitu ahal izatea. Eh, beste bi erronka nagusi. Bat da, zarezkuntza proiektuaren barruan, klaustrokide gehiago gehitzea, momentu hartan daukagu klaustroki erdia gutxi gora bera proiektuaren barruan sartuta, eta nahi izango genuke datorren urtean babatzea gehiago, eta ba ez dakite uneko mar, laro gehi, baina ale, gero eta jende gehiago, ez da, gehitzea proiektu horretan, eta beste erronka da, gure kudeaketan, gure eskola kontolamenduan ikate tresnak e, importantzia inandia handia dutenez eta gero eta gehiago erabiltzen ditugunez, e, hemendik irurtera pasatu behar izango dugu ikate heldutasun maila, momentu honetan daukagu erdiko edo tarteko maila eta helburua da hemendik irurtera urtera maila aurreratua